你 <laughs> 好啊！觉得大人可以跟小孩学什么呢？大人都会一直骂，脾哦，真的。然后呢？学小孩的好脾气，专注的力量。我觉得就不要磨，轻易的磨灭小朋友的想象力，应该是天马行空的创意。就我们比较矮一点， <laughs> 天真善良，不要这么。 就是不是有些黑心有光明跟希望就是他们的生命当中就是充满了希望，无忧无虑，就像这样。无忧无虑是一个人，哎，两个人。对，有两个人，然后一个叫法律。嗯快乐，可以忘学烦恼的事情，很快就忘记。小朋友如果吵架完之后一下就好了，他不会把那个情绪这件事情绪迁移到下一个。 渐渐长大的时候，你会觉得就是那个伤好像没有办法复原这样子，就是我们都不会学习在生活上，然后小小鼓励一下自己，就是那一份单纯吧，不会有太复杂的负面思考，在思考上面他们没有限制，然后也不会去顾虑太多的事情，一种不知道什么的冲动，就是会突然去做这些事，可是大人就不会，随着年龄慢慢长大。 你少了一股冲劲，也少了一股勇气，比较敢冒险。真的。可是像大就敢冒险了，就是有时候有一些事情是只有小孩会做，可是大人不会做，就是一种勇气吧。很天真，都没有惧怕，就是很纯真。他们不管怎么样做，然后都可以做到自己的样子。是小时候勇气真的是十足。他看到什么问题，他不会觉得说啊这个怎么可能，他就会觉得说啊就去做。他说他想做他就冲。 觉得觉得自己有无限的可能，也不会因为有很多局限，所以去限制了我的思考。其实有的时候就是少了这股冲劲跟这股勇气。因为你如果有的时候你没有冲，你可能你也不知道你会不会成功，你会缺少机会。那我觉得就是 Yes I can，相信自己，我觉得这很重要。